Benim adım domates, tatlı güzel domates Önce yeşildir rengim kırmızı kırmızıya dönerim İçim bol çekirdekli, sulu ve kırmızıdır Tadım çok lezzetlidir, beni yiyen güçlenir Do do domates, tatlı küçük domates Do do domates, lezzetlidir domates Domates şehrinde yaşarım Göz sofralara koşarım Herkese güç katarım C vitamini taşırım